Au cœur de l'Afrique, les Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, la nuit du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais à belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qui l'envie L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout des merveilles. Congo de nos ancêtres prit aussi conscience et se réveille comme l'Afrique mais rien ne peut salir la prise de conscience qui vise l'Afrique. Malgré l'impérialisme, le néocolonialisme, le Congo a pris son option. L'Afrique est en avant, le Congo en avant, vive la révolution. de l'Afrique, Les Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle est aussi la nuit du colonialisme, elle avait rendu infirme. Mais belle belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il a envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle va tout de merveille. Congo de nos ancêtres, prit aussi conscience et se réveille comme l'Afrique. Mais rien ne peut salir la prise de conscience qui vise l'Afrique. Malgré l'impérialisme, le néocolonialisme, le Congo a pris son option. L'Afrique est en avant, le Congo en avant, vive la révolution. Congo, l'OIA, Afrique nouvelle, l'armée nationale, Congo Brazzaville. Aéroport Paria Angilier, Congo Zambi Tanzanie, Afrique Nouvelle, les Léopards, Congo Tunisie Maroc, Afrique Nouvelle, la Solas, Congo Burundi, Ouganda, Afrique Nouvelle, J'ai aéroport à Maya Maya, Afrique Nouvelle, oh, mon Cameroun. bamama ya kongo bamama ya afrika batata ya kongo batata ya afrika Mali, Sénégal, Afrique nouvelle, cinq chantiers, chemin d'avenir, Afrique nouvelle, boulevard triomphal, Kenya, Soudan, Afrique nouvelle, oh, Mwanamboka, oh, Afrique du Sud, Afrique nouvelle, Bamiziseya, Congo. bamisisien ya afrika bajournaliste ya kongo bajournaliste ya afrika kongo kinshasa